Так дайте пацанам посчитать потери Суммы нули погибают на сцене Снова один прогуляюсь без тени Заливали поцелуй на шею Эй, эй, король дома, Правый назад, черный каскад Вижу твой взгляд, стерника я Marked a location.